assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum barchalaringizga sog'lik salomatlik tilab qolaman bugun oqshom xudo xohlagan bo'lsa finalimiz hammalaringizni kutib qolaman sakson dona biletimiz qolgan harakat qilib bir dona bir dona bilet tashlangizlar inshaalloh davom bo'lib ketsa bugun oqshom finalimiz hammalaringizga omad tilayman bilet narximiz besh yuz ofis o'qish 399 uch yuz to'qson to'qqiz donadan iborat главный prizimiz ming dollar undan tashqari yuz dollarlik besh minglik uch minglik ikki mingliklar yetmish dona pul konvertlar bor hammangizga omad tilayman katta shansi bor suhbat qilib mana shu ekrandagi nomga besh yuz rublni taylab sahrangi chek qilib whatsappda jo'nating sizga zinglatib biletingiz boradi hammalaringizga omad tilab qolaman assalomu alaykum do'stoni aziz 80 dona bilet mundagi narxi bilet 500 rubl kalisasi kolleksiyasi 80 90 imshak час финала ҳаракаткарда як якта билет бигирен главный приз 1000 доллар баъд 70 донаи дига пулҳои конвертатсия ҳама томи омад меоғам фақат дастгирӣ кунед имшаб финала